Ну, вы уже понимаете, в чем смысл. На Греми претендовать он решил. И кто этого делал? Вот из-за конкуренции. Они же чего-то хотят от тебя. Вот так много. То что? Новый ворот заимствует. <laughs> на его караколную хренью мать. Меня, блядь, еще один нашелся.